eta kanu map we kanu elektrik we eh kanu admin me di mana ke admin we me mana? Wah anjing si hidung, saya si hidung, emang aing dibunuh anjing. Me di mana betak? Di Kayak elektrik, elektrik. Iya cacing ya Eh, mana warna? <laughs> dua dua Enggak sih, Pino. Itu dulu bro. Mana anjing? Ini di mana kilo? Tadi, etak eh, tinggal makan admin tak orang yuk belum ayo kadi kadi kadi kadi goblok kadi asup iya kadi Eh, uh, eh, eta bereskeun miscina. Ah. Eh, bodoh ieu mah teu bisa botase imposna. Iya, Tadi Kadia puasa iya goblok ulah iya, kadinya emergensi anjing itu itu acan anjing ping siapa lo anjing so ping ah, ping eh cik anjing benar tuh Cuman si ping salah pot anjing si bodas gua. Nanti ah lain anjing oh si bodas si bodas anjing temen tuh si hidung anjing si hidung jeung si eta emergensi anjing oh eh, pada sih pas anjing tak cici, si de oh itu lah si bodas jeung nu biru tadi tak geus aku eh, si hong eta sampai sampai nah, eh kenal kita ya amos goblok ke aing parpel mah mana warna naon tuh kenapa pot aing oh lain kan buat lain ya? kalau kayak si Hong tak si Oh Oke, oke. ăn anjing aing tinggal si aing oke tolol anjing anjing jeng sa iya naik biru biru si anjay lain lain biru biru biru biru bangsat anjay nuturkan wae biru opsi namanya teh biru biru biru biru kian ini tak nih. ah anjing ngapalin bangsat anjay yang percaya oi aing. Skip skip skip. mas ente ente engko cian tapi ngepot ada di kian iya kan kian teh ada di warnanya kian oh, kian teh apa kian teh biru biru lagi suka teh bodoh aja teh apa aja lari banget ah tekan bulu itu hei. Baru aku mah anjing <laughs> beli anjing enggak sekali lagi ah ya ah, tuh tinggal tinggal mau, mau, usaha. Tutupan saya. Biasanya bisa bukain. Tuh, saya nongol sabotase. pemadaman listrik iya, nanti si listriknya dipoikan kumaha. pokoknya buat gitu ya sih atau aku man bisa skip mana pengen naik ini kemana <laughs> mana kan bareng bareng mana Payana salah hiji jadi kurang mau langsung menang Ma langsung kan saya saya satu luan Mana main ini juga langsung menang Payahan dirinya nya Ulo tuh Kita kan ini bareng-bareng Nah balaga kill Terus Wis dari iya, menang atuh kemana Alah anjing ini ditutupan usaha ini tutupan usaha ini ngajakin tasnya mana ah anjing goblok langsung pae ya aku ge ah anjing ah udah mah langsung pae anjing hitam kosong sebenarnya kosong tujuh belas anjing kamu udah married nyawa